Yes, stand up, boys. ほら前を向いて君を包むエルが導く明日へ行く Yes, stand up, girls イラルを超えた 先厚い雲に追われた光掴むよ今までの日じゃ言えないフルスピードで高い壁も打ち抜い Stand up for your dream どんなことでも夢中になって突き進めば切り引かれるんだ探し求めた答えがどんな道具でも Stand up for your dream たと思いが 弱さ見せても近くで聞こえる君の声が地下と勇気をくれるどこまでも走って行ける